La temporada navideña es un momento lleno de magia, donde un tercio de la población mundial celebra el nacimiento de un niño sagrado concebido por una simple mortal por obra y gracia de un fantasma en forma de paloma y sin necesidad del acto sexual, también conocido como coito o cópula. Pero, ¿sabías que durante el invierno una gran parte del mundo festeja un par de dioses europeos tan influyentes que a pesar de que sus religiones han desaparecido, Continuamos venerándolos hasta estos días. Así es, el zombi judío más famoso en la historia de la humanidad no es el único protagonista mágico de la Navidad, pues el también astronauta sobrenatural comparte la fiesta con el amo y señor de los mares Poseidón y también con el padre de Thor, Odin. Sé que esto suena raro, pero es verdad. Lo que pasa es que esto se ha vuelto difícil de creer porque Poseidón ya no se parece a esto. O a esto. Pues resulta que en la actualidad ambos dioses se ven así. Aunque en los Países Bajos se ve así. Lo que están viendo en este momento es la llegada de San Nicolás a los Países Bajos, un país donde la influencia de este santo es tan fuerte que lo veneran durante dos semanas en lo que se considera una fiesta nacional. Pero San Nicolás no solo es relevante en los Países Bajos, está presente en las celebraciones invernales de toda Europa y el mundo entero. De hecho, su influencia es tan fuerte que la Navidad moderna se veía completamente diferente sin él. Acompáñame a descubrir las muchas caras de San Nicolás y la polémica detrás de su celebración en los Países Bajos. Es un señor y tiene ropa que es rojo y tiene una larga barba y tiene un borro. Sí. Porque, porque la da a los niños, la da, la da, regalos y la da papernote. Son notes, son unas bolitas y, y están muy ricos. Sé que es diciembre, pero en realidad la fiesta de Sinterklaas en los Países Bajos ya terminó. En la práctica esta fiesta comienza las dos últimas semanas de noviembre, un sábado por la mañana, cuando Sinterklaas llega en un barco de vapor desde España. Después Sinterklaas desembarca y desfila por las calles en su corcel, Amérigo, mientras los niños le dan la bienvenida aplaudiendo y cantando canciones tradicionales de Sinterklaas. Su asistente, el negrito Pedro, lanza a la gente unas galletitas de jengibre redondas conocidas como paper noten. Como puedes ver en las imágenes, Sinterklaas tiene más de un asistente, así que estamos hablando de varios negritos o pitten. Como Sinterklaas es una figura que inspira respeto, los negritos son el alma de la fiesta en los desfiles, ya que estos son los que traen alegría, hacen chistes, juegan con los niños y bromean. Todas las ciudades con un muelle suelen celebrar su propio Intog o la llegada de Sinterklaas. Incluso en lugares sin muelles, Sinterklaas puede arribar en tren, caballo, carro o camiones de bomberos. En las semanas entre su llegada y el 5 de diciembre, Sinterklaas también visita escuelas, hospitales y centros comerciales. Se dice que monta su corcel por los tejados en la noche, entregando pequeños regalos o letras de chocolate a través de las chimeneas a los niños que se portan bien. Por esta razón, todas las noches, antes de acostarse, los niños ponen sus zapatos junto a la chimenea o en los tiempos modernos junto a los radiadores y despiertan la mañana siguiente para descubrir si Sinterklaas les ha dejado algo. Sin embargo, no todo es alegría durante la visita de Sinterklaas, porque los niños traviesos corren el riesgo de ser atrapados por Pedro el Negrito y ser castigados por su desobediencia. Para este propósito, Pedro lleva las varas de un árbol. Pero los niños de plano incorregibles corren el riesgo de ser atrapados en la bolsa de yute de Pedrito el Negro y ser llevados a España, porque según la tradición holandesa, España es un lugar horrible y debe evitarse a toda costa. Es en la víspera de San Nicolás, el 5 de diciembre, cuando se intercambian regalos en los Países Bajos. No en la víspera de Navidad el 24 de diciembre, como lo hacen los países latinos, o el día de Navidad el 25 de diciembre, como lo hace el resto del mundo. Esta noche se llama Avon o Avon la noche de los regalos o literalmente la noche de los paquetes. En la tarde del 5 de diciembre, los regalos principales de alguna manera mágica llegan a la casa o se encontrará una nota que explica en qué parte de la casa Pedro el Negrito escondió los regalos o dejó un saco de yukte con muchos de ellos. Al repartir los regalos, se pueden hacer poemas con bromas dedicadas a los que reciben el regalo y también se pueden decorar los regalos con formas graciosas, con algo alusivo a la persona que recibe el regalo. A mí, por ejemplo, un año me tocó recibir mi regalo en una piñata. Gracias, Natalie. Debido a que la mayoría de los Países Bajos es protestante, el 6 de diciembre Sinterklaas marcha sin ninguna conmoción y ahí termina todo. Es hasta después del 5 de diciembre que muchas familias comienzan a poner su arbolito de Navidad y decorar su casa. Hacerlo antes es considerado una falta de respeto para Sinterklaas, pero si te inunda el espíritu navideño como a mí, pues júntalos, no pasa nada. Groetjes uit Mexico! Groetjes uit Mexico! Ja, dat gaan we doen hè! Dat doen we!